سلام و عرض احترام امید که جور من سر حال باشید در ویدیو قبلی که من در تیک تاک پست کرده بودم انداخته بودم اپلود کرده بودم یکی از دوست های ما پرسان کرده بودن که آیا یه مارات auction میتونیم از افغانستان هم متر خرید و فروش کنیم نخیر تا جایی که ما میفهمم در امارات auction فقط در داخل امارات میتونی که خرید و فروش انجام بدی یا مترتب فروش یا بخری خب ما از یک वेबसाइट यदि एप्लीकेशन यदि किस पदम पनम कोपॉट एक्शन के दर गूगल ऑफ दोपॉट डॉट कॉम दर वेबसाइट मिस सोशल मीडिया के मा हलो दर पी सी निशान मतलब कि चुत सेम साइन अप करें वो अच्छुत हो दर एक्शनो जॉइन शेयर वो अच्छुत खरीद फुरुश अंजाम मतलब वो तो मुतारा के मा विदेशा आमादक करें کوپورت نام از وبسایت است که به کوبارت دات کام رفته مثل فیسبوک و دیگر social media sign up کرده و برای member شدن تو باید در package basic ش 59 دلار سالانه پرداخت کنی وقتی 59 دلار تو سر پرداخت کردی تو عضو وبسایت میشی که در اینجا هفته‌وار پنج auction پنج روز auction صورت میگیره که به صدها متر است. تمام شهرهای امریکا که روزانه مثل اکشن که فعلا جریان داره auction امروز ما میریم join میشیم تمام ضعیف است خب ما اول امی بیت خود نشان بدم که من چند روز پیش اما مترک ما بگم یک فرونر دو هزار و پنج است ای موتر است فرونر دو هزار و پنج ای چیز نمبرش است و هم کلومترش است و هم اکسیدن خویم رنگش uyam سایزینجنش است و سالندرش خب ای همگیش و هم قیمتش 975 دلار من موتر خریدم که تا هنوز پیمنتش هم نکردیم و هم بخش دلیوریش که در تمام کشورهای جهان که تو در کجا زندگی میکنی میتونی delivery کنی ما مثلا در United Arab هستم که در جبل علی انتقال میدم محترم خب auction امروزی رو چی شد؟ auction امروزی رو من نشانتان بدم این auction های امروز است که همه الان جریان داره خب دوستان نتمایت کم ضعیف است New bidder. New bidder. قیمتر از 3700 رسید 3750 شد شما هم عمیق بسنید دیگه نکس نکس کلنیش اینجا معلوم میشه شما میتونید همه قسم موتر بید کنید و بخرید و در هر کشوری که زندگی میکنید دلوری کنید و میتونید که در او کشور با بهترین قیمت و بهترین پایدن پس این فروشه 4100 شد 4200 شد 4200 شد وی هم طریقه پیمنتش که از این طریق میتونی پیمنت کنی که همه مترک ما اون شده این از ما تا حال بلنسی که ما قرضار هستم پندنگ است 1621 دلار ما توانست پرداخت نکردیم برای امو متر فرونر که لات نمبرش است فرونر در شهر Honolulu, Honolulu امریکاست 4Runner 4Runner اس 2005 مدلش شما هم با همی طریقه از این طریق هم میتونین موتر خرید کنین و از طریق امارات auction هم در داخل امارات و در جهانی همی Copart auction بهترین گزینه است